नमस्कार म शर्मा एके बिके वान युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ तपाईँहरूले मेरो भिडियोहरू मन पराइदिनु भएको छ भन्ने आशाका साथ म अगाडि बढिरहेको छु मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेकोले सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानलमा रहेको भिडियोहरूलाई सकेसम्म सेयर पनि गरिदिनु होला आज म चाहिँ गगन गौडा गगन गौडाको ड्रोन सुट देखाउने छु